መዲናው ጠጋበል ከጎኗ ነቤ ረሱል የመዲናው ተመርቀ ውሰድ ረሱል ረሱ የመዲናው የአባቷን አማና ነቤ ረሱል የመዲናው ተገርጣ ያደገ ነቤ ረሱል የመዲናው ታነጻ በዲኗ አዬ ነቢ የመዲናው ተሰበሰበች ኦሶ አየ የመዲናው በኢስላም ጎዳና ነቢ ነቢ አህመድ የመዲናው አህመድ የመዲናው የመዲናው አህመድ የመዲናው ነቢ ረሱል የመዲናው አህመድ የመዲናው ነቢ ረሱል የመዲናው አህመድ የመዲናው النبي رسول يا مدينة يا وأحمد يا مدينة نبي رسول